Começou! aí. Pode pegar água, deve. Põe as costas no chão, perdeu, tá? Isso. Tocou as costas no chão, perdeu. Toca as costas. da d'água e nada de lixo jogado no chão, tá? Beleza? Ok? Mas que tal... Tá